伏马的时候，年轻人不讲武德，偷袭。伏马的时候最难操作的是哪些技术呢？比如身体直拳，我这样扶他打上来非常的疼，所以我要侧过来模拟身体直拳的位置，对吧？那摆拳打头怎么办？他打组合，我要身体再侧过来，然后他要扫地，所以我要不停的切换三个角度，很多教练受不了这样伏马。 太快了，很多教练非常难操作，包括身体版权怎么扶，我要这样扶，而且我还要侧过来身体，模拟身体版权的位置，所以直板加扫踢非常难操作。哎，然后包括正蹬腿、正蹬加扫踢，看这个动作，很多时候就连不上吧？因为很多时候他蹬得快，教练反应慢了，对，你看这个非常难扶，那我们怎么解决这个问题呢？不是营销你们啊，有这个腰板就感觉不一样，比如我打身体拳，对不对？ 包括组合直加身体摆拳，对吧？不用时间，就打，对吧？包括复杂的组合，看，看，看，看，没问题啊，一次性成功，继续，哎，对吧？正蹬加扫踢，看非常顺利，哎，哎，建议啊，每个教练应该有一副熟悉。 腰子，好，感谢收看。